ました欧米人ばっかりあの今日私ども小さい船でそういう会社えー、8時50分です出発ですねここからもうビーチに行って今日はちっちゃい船だそうですあちょっと待ってあ持ってる天気ですあれでこんな感じでボートたくさんあった 高いんですかあそこらこんなあでもそこだったらそんなに大丈夫です胸ぐらいまでます今から船に乗ります冷たい はえー、ブロックアイランドそこがフラグ牛の骨がたくさん決まっていて、はい「by the sounds I'm breathing in. Hold tight. 時14分でちょっとエルミドを散策してこようと思いますちょっとドローンでも飛ばしてみようかななんかエルミドって球がこう名物みたいな感じ道沿いを歩いた方がいいかもしれないドローンを飛ばそうと思ったらなんと飛行禁止区域に入っていて 飛びませんちょっとずれればいいのここからだったら飛ばせるんですが残念ですねえっとちょっとブラブラしますちょっと端から散策してみようと思いますウィングルマップを見ながらますああこのなんか色はすごいねエルビドっていう感じだヘル少しそこです。まとまってます。どんどんヨーロピアンが多いですね。 なんか雰囲気いいですね、えー、こっちビーチの外れの方なんのやっぱ空いてるよねゼラスでとエビオ2匹とイカと魚を食べましたグリルバーベキューですうまそうなスライスもついてきましたえー、飯も食ったので今度は金次郎をまっすぐ たいのにするとか何やってんだろうねっているのかなアイスを買おうと思います1本120ペソワンストロベリーチーズケーキミンチ 朝食を食べてダイビング場に向かいます今日は結構曇りだね20%の確率で雨とか、えー、よく寝ましたすごい疲れましたショップへはすぐですね So guys, we're gonna dive in the tunnel. From here, it takes about 25 to 30 minutes. Then after this dive, we have lunch, lunch break again. Stay one hour again on the boat. 爆弾戦争をたくさんとが乗っていてロシア人だそうです。 シア人のですねライブにあむしろ間違えたくないですね褒められましたシア人がですねシュノーケリンをしてますトリプルアクセルかなんかでってほしいおいおいおいおいアップアップアップアップ ないかでやるのかな面白く飛び込すしような下で取ってもすごくえー、ドローンを飛ばしにですねビーチの反対側に行くんですがかなりローカルの道ですね え子供たちがバスケットをしてるんですが結構あのジャンプ力ありますまあこの辺まで行けば大丈夫かな山の上から出発 f through me, hypnotized. by the sounds I'm breathing in 向側のビーチまで行きます150ペソで行きましょうなぜかさあショッピングモールとか建設してたら全然最後の日じゃないじゃんなんていう感じですあちょっと雨っぽいですね最悪ですね おこれ夕日が見えますいい感じですねあービーチバーグーグル l e マンのバーだ、えー、ヨーロッピアンばっかりですあそこにジップラインがまさかあんなとこ上がってくるのかな人が戻って結構ちょっと風が強いであっちの方はあんまり揺れてないんで ちょっといけるかなと思ってるんですが、ね、夕日が綺麗そうですねね来週 What? Trash rubbish. Trash Yes. You're going? Uh, town. A little town. 150. 150. 150, okay. How many persons, sir? How many? One? One. Bayan daw, bayan! Where are you from? China? No, Japan. Ah, Japan. Thank you. 40分タウンに戻ってきましたいつも思うんですがこんなところでこんなバッグって売れるんでしょうか副業なのか生ビール飲んでます結構うまい7時45分ですね今日はね曇りのち晴れ 8時20分出発ですね今日は30度ぐらいまで気温が上がる今ね5時20分なんですがちょっとドローン飛ばしていきますはい。はい。はい。はい。はい。はい。 なんか超人っのりし時半ですで今日はマッサージのあっちにアテアナでなんか飯を食おうかなとこのね床屋ね結構繁盛してるんですよでもねすげえカットになってね指輪のエクストリーム でピナコラーラ2つ出てきたかなと思ったらヤワなんですよすごいエビミルだけあってストローの紙ですおすすめだけあって結構うまそうですこれテレビで見たことがある何月

this one and this one とあと o one one そえー、6時20分で空港に着きましたそこに入ってみます 時間かかってます7時20分でね搭乗開始になりました早いですね No, えちっちゃい飛行機だよね。 一番前の席を取ったんだけどなんとこの飛行機後ろから乗るんですねあんな感じで、えー、狭いです何人乗るのかと思 To carry out the instructions in an emergency evacuation are concerned about injuries or should be received. Please note that all aircraft paper at this time. Thank you.